Astăzi vreau să-ți uh, vorbesc despre a decide. Am o prietenă care spune tot timpul că ei îi e frică să ia decizii. Astăzi, când a trebuit să decid între două chestii, mi-am dat seama că dacă nu decid uh, pe una din ele, oricum decid să nu decid. Deci, a nu lua nicio decizie este o decizie de a sta pe loc și de a te gândi ce să faci. Aia e o decizie. Așa că uh, m-am da. gândit să uh, te ajut să te decizi <laughs> să vii la cursul meu de improvizație. Acolo o să înveți uh, să faci decizii uh, în fracțiune de secundă, să nu-ți mai pui problema, aolo, ce să zic în cutare loc, ce să fac în cutare situație și te mai și distrezi pe deasupra. Ce zici, vii? Ceau!